आपले स्वागत send mail from not set in आय ही एरर कशी दुरुस्त करायची ते पाहू ईमेल कोणाकडून आला ते आपण निश्चित केलेले नाही ईमेल पाठविण्यासाठी हे क्रमामध्ये असणे आवश्यक आहे येथे फ्रॉम पॅरामीटर सारखे काही वापरणार नाही आपल्याला विशिष्ट हेडर्स पाठवावे लागतील येथे हेडर्स व्हेरिएबल बनवू ज्याची व्हॅल्यू me@me.com मी च्या समान नसेल आपल्याला प्रमाणित मेल हेडर वापरून काम करण्याची गरज आहे ते म्हणजे फ्रॉम आणि कोलन सेमीकोलन नाही उदाहरणार्थ पीएचपी अकॅडमी लिहू किंवा आपण एडमिन php अकॅडमी असे लिहून शेवटी कॉम जोडू शकतो खरे तर माझ्याकडे हे डोमेन नेम नाही पण आपण हे तसेच वापरू म्हणून फ्रॉम अकॅडमी डॉट मेल मध्ये आपल्याला हेडर्स हे आणखी एक पॅरामीटर समाविष्ट करणे गरजेचे आहे येथे एलेक्स टाईप करू शकतो आणि येथे this is a test send me this वर क्लिक केल्यावर आणखी एक एरर मिळाली मी माझ्या संगणकावर मेल सर्व्हर चालवत नाही आहे जर तुमच्या संगणकावर मेल सर्व्हर चालवायचा नसेल तर गुगलवर वर mail फ्री मेल सर्व्हर शोधून तो संगणकावर प्रस्थापित करा लोकल होस्ट आपण ह्याच प्रकारे वापरत आहोत आणि आपल्याकडे लोकल होस्ट खाली चालणारा एसएमटीपी मेल सर्व्हर तयार होईल माझ्याकडे मेल सर्व्हर नसल्यामुळे मी विद्यापीठाची डीएनएस म्हणजेच डोमेन नेम सर्व्हर ही ईमेल सिस्टम वापरणार आहे माझा ईमेल माझ्या विद्यापीठाद्वारे पाठवला जातो जर आपल्याला निश्चित डीएनएस सर्व्हर माहीत असेल किंवा आपले स्वतःचे डोमेन नेम आणि वेबसाईट असेल तर आपल्याला तो माहित होईल किंवा शोधता तरी येईल तुम्ही त्याद्वारे ईमेल पाठवू शकता मी शेफ फील्डची विद्यार्थी असल्यामुळे के हा माझ्या विद्यापीठाचा एन डीएनएस सर्व्हर आहे आता हे पी डॉट एन मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे यासाठी आपल्याला येथे येऊन व्हेरिएबल सेट करायला हवे एम मध्ये पी सेट करणे गरजेचे आहे पीएचपी डॉट इनी फाईल उघडण्याऐवजी आपण इनी सेट फंक्शन वापरणार आहोत smtp हे व्हेरिएबलचे नाव आहे पीएचपी डॉट इनी फाईलमधील ही ओळ एडिट करू आणि तेथे व्हॅल्यू म्हणून मेलहोस्ट टाइप टाईप करू येथे echo गेट इनी लिहू जे ही विशिष्ट व्हॅल्यू देईल नंतर आपण SMTP असे लिहून ही स्क्रिप्ट येथे किल करू आता ह्याचे कार्य पाहू येथे एलेक्स लिहा नंतर टेस्ट लिहून सेंड मी दिस वर क्लिक करा माफ करा मी पूर्णतः चुकीचे टाईप केले होते येथे आय गेट हवे आहे रिफ्रेश करा आपण INI फाइल मध्ये mail host dot chef dot dot साठी एसएमटीपी सेट करत आहोत नंतर त्याची व्हॅल्यू एको करणार आहोत हे mail host dot chef dot dot set झाल्याचे सांगत आहे हा मेल होस्ट सर्व्हर किंवा डीएनएस सर्व्हर कार्य करत असल्यास उर्वरित कोड कार्य करेल हा मेल पाठवल्यावर मी हे पेज बंद करीन नाही असे नाही मी हे पेज तसेच बंद करते आहे आता मागे जाऊ आणि एलेक्स आणि दिस इज द टेस्ट असे टाईप करू हे तपासू आपल्याकडे टू सब्जेक्ट आणि हेडर्स मधे फ्रॉम डॉट कॉम लिहिलेले आहे ही बॉडी आहे आणि आपण मेल फंक्शन कार्यान्वित करत आहोत सेंड मी दिस क्लिक केल्यावर Errors मिळाल्या नाहीत म्हणजे सर्व कार्य करत आहे असे समजू माझ्या हॉटमेल किंवा ईमेलवर जाऊन इनबॉक्स वर क्लिक केले मला एडमिन phpacademycom कडून ईमेल आला आहे त्यावर क्लिक केल्यावर सब्जेक्ट मध्ये ईमेल फ्रॉम अकॅडमी दिसेल जे आपण सेट केले होते आपण दिलेला ईमेल ऍड्रेस देखील येथे आहे तो Alex किंवा पीएचपी अकॅडमी कडून आला असे म्हणू शकतो नंतर this is an email from Alex असे दिसेल जे आपण फॉर्म मध्ये येथे लिहिले होते त्यानंतर येथे टू लाईन ब्रेक्स असतील 1 आणि 2 आणि दिस इज अ टेस्ट हे मी येथे लिहिले होते विद्यापीठाचा डीएनएस मेल सर्व्हर वापरून केलेले हे मेल फंक्शन आहे आपल्या आयएनएसपी मध्ये एक डीएनएस मेल सर्व्हर असेल यामध्ये ऑथेंटिकेशन ची गरज असू शकते यावरील पाठ पुढे येईल जर हे कार्य करत नसेल तर सदर पाठ पहा किंवा मला ईमेल करा किंवा YouTube द्वारे माझ्याशी संपर्क करा हे आपल्याला उपयोगी होईल अशी अपेक्षा करू कृपया सबस्क्राइब करा हे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळे यांचा आहे धन्यवाद